야, 너도 빛할수 있어. 구독과 좋아요를 부탁해요. 제발. 僕の名はヤマト一緒に戦わせてほしい僕の名はヤマトすぐに破壊と暴力をやめろ んだんだごめんなさい。 君を守れよ分からずやね分からずやね僕はおでん君を守るよ 僕